MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Alors notre métier évolue, la loi PAC, notre législateur n'aime pas, vous avez compris que notre président n'aimait pas les professions réglementées. Euh, c'est dommage, on aurait dû, le dire avant de faire des diplômes aussi longs. Cela étant, on s'adapte, on est là pour s'adapter et surtout pour aider les entreprises dans leur transformation digitale parce que c'est l'enjeu euh, à la fois de changer de métier et quand on aura nous-mêmes compris cette transformation digitale, on pourra l'aider, aider nos clients à la, à, la, mettre en place chez eux et euh, ouvrir le champ des possibles à tous les clients et d'arrêter de leur répondre qu'on peut pas faire, que c'est compliqué, que c'est interdit. Au contraire, essayer de, travailler d'une autre manière. Et je pense que là, euh, euh, une valeur ajoutée énorme à la fois pour l'entreprise et le client est possible. Bienvenue aux jeunes dans cette expérience. Ben, le message, c'est qu'au-delà de la technique euh, fiscale, comptable, juridique, sociale, etc., il faut euh, s'acheter des moufles digitales euh, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est connecté, hyper connecté et il faut en tirer profit. Donc, il ne faut pas avoir peur de se former, s'intéresser à, tous les réseaux, à tout ce qui se passe autour de soi pour en tirer parti et faire en sorte que ça soit profitable, que la journée qu'on effectue soit profitable. on parle d'avenir, c'est effectivement une très grande fierté pour moi aujourd'hui de prendre la suite de Marc. Marc Bejora qui a géré ce groupe pendant de nombreuses années et qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et j'espère qu'avec l'équipe euh, de demain, bah, on sera aussi performant. On essaiera de faire mieux, comme l'a fait Marc euh, sur les générations précédentes, et d'emmener le groupe vers des horizons euh, lointains, positifs, et surtout d'emmener l'ensemble de nos équipes et de nos clients qui sont notre gagne-pain, qui sont notre avenir et qui sont, je vais dire, euh, l'essence même du groupe MG aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait l'Everest cette année, 2018, euh, mois de mai, et c'est pour la cause de femmes. Parce qu'au euh, Népal, on a moitié de population, ce sont des femmes, mais on n'a pas l'égalité homme-femme, malheureusement. Et là, on s'est dit, on a fait l'Everest pour montrer que, et pour prouver que les femmes aussi pouvoir faire des choses comme tout le monde. Au lieu de râler, on va prouver. Donc, euh, on n'a pas râlé, mais on a prouvé que les femmes peuvent faire aussi des choses comme tout le monde. Et même gravir les restes, pourquoi pas. Donc, on a prouvé ça. Donc les valeurs, c'est on a un objectif, on le tient, on y va, on se fait confiance. Euh, donc euh, Yang nous l'a expliqué hein, sur son ascension, c'est faire confiance, euh, se faire confiance à elle-même, mais aux, gens qui l'entourent. Et c'est ce qui lui a permis de, de monter. Et je trouve qu'on peut s'inspirer pour poursuivre la route de MG 2020 et 2025. C'était votre reportage Savoie News avec MG, partenaire des entrepreneurs.